ар кандай араба менен болгон тажрыйбадан нерсеге таасир эткен күчтөр багыты карама каршы бирок модулу бирдей экенин белгилей кетебиз ньютондун үчүнчү закону нерселер бири бири менен багыты карама каршы бирок модулу бирдей болгон күч менен аракет этишет